皆様いよいよグループマラソンもあと1周2周というチームが増えてまいりましたここで南越谷阿波踊りの皆様に今一度応援をお願いしたいと思いますそれでは南越谷阿波踊りの皆様どうぞよろしくお願いいたします